ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਤਨ ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੈ ਸੋ ਪਾਵੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੋੜੀ ਕੋੜੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੋਈ RAM ਸਦਾ ਕਹੈ ਸੋਈ ਕੌਤਕ ਕਬੀਰ ਹਮੇ राम को कहबे माहे विवेक एक अनेक मिल गया एक समाना एक ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਵੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਨਾ 15 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਰੋਣਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਕਾਦੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜੱਟ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਭ ਹੀ ਤਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਬ ਬਸ ਭਗਤਾਨ ਕੀ ਕਾਸੇ ਜੀਆਂ ਕਾ ਕੇ ਸੋਰੀਆਂ ਅਸਰ ਭਗਤਾਨ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਅਰਜੀ ਸੂਖਮ ਆਗਮ ਹੈ ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਘਟਿਆ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਉਹ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਸੇ ਪੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤਖ ਹੋਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਬੜ ਬਾਗਾ ਧੰਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਬਾਗਾ ਵਾਲਾ ਜਿਨੋ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤਖ ਮਿਲਿਆ ਆਪ